Что не менее важно, наши успехи, прежде всего вас, показывают народы Беларуси и России едины в своих целях, сильны братскими узами и верны общей исторической памяти. Но ну и вызовы, которые ставит сегодня перед нами время, у нас тоже общие. Отвечали и будем отвечать на их вместе. Очень много в последнее время я говорю о том, что не надо кричать и плакаться по поводу сегодняшних санкций. Вот для ученых это огромнейший шанс. Вы будете востребованы как никогда, потому что никакие политики, никакая экономика без вас, без новых технологий, прорывных инновационных вещей мы ничего сделать не сможем. То же так в экономике и в других сферах. Вот ушли там э, немцы, американцы. Ну ушли, ушли, уходите. Это шанс для развития нашего внутреннего рынка, наших технологий, наших производств. Поэтому особо переживать не надо. Надо какое-то время, чтобы мы могли перестроиться. Я намекаю на то, что без вас мы это не сделаем, без ученых. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Мы будем увеличивать э, союзные проекты но будем их приземлять. Фундаментальная наука всегда была важна, но нам прикладная сейчас крайне необходима. Вот то, что вы делаете, это нам крайне необходимо. На этом идеологическом фронте вы главные бойцы, потому что идеи, не свойственные нашему славянскому менталитету, а порой губительные для нашего духовного развития, экспортируются к нам извне, прежде всего с технологиями. Поэтому вы, исследователи, разработчики, должны быть ну, хотя бы на шаг впереди, должны быть в авангарде развития наших стран и наших государств. Только так, объединяя человеческий капитал и компетенции двух стран, мы продолжим усиливать наши позиции. Это объективная реальность, и с ней придется считаться тем, кто развязал против нас эту гибридную войну. Абсолютно убежден, что ситуацию, которую нагнетают теряющие глобальное превосходство и враждебно настроены к нашему славянскому единству лидеры, возомнившие себя мировыми элитами, мы преодолеем. Мы эту ситуацию преодолеем, о чем я только что говорил. Трудности для нас станут дополнительным стимулом для развития и не только науки, но и во всех сферах деятельности наших государств.